ventana. Bueno, y adiós. Adiós. A lo que pasó hace dos años con los amigos de Fran. ¿Quién es Fran? Mi amigo de mi pueblo, que, que vinieron aquí y vinieron a bañarse en las bolsas que hay allá arriba. Dicen que oyeron algo y que los otros amigos, bueno, se quedaron aquí por la noche, que alquilaron la casa y tal, y luego que, de repente Fran pues se quedó solo y que esos dos amigos desaparecieron sin decir nada más. Que vieron una, una figura alta o sea, por allá al fondo, ¿vale? Que vieron pasar una figura alta, desproporcionada, un ser muy alto, blanco, humanoide, ¿sabes? Y era muy... Uno de esos que desaparecieron era el... El primo de una amiga. Y yo qué sé, pues la chavala, pues que todavía la familia está jodida, está muy destrozada. Y nunca se ha sabido por qué. Igual no deberíamos estar aquí, Emilio. No tiene gracia. Pero, no sé, <laughs> mientras haya birra... pues sí, ahora me has dejado rayado por la fecha de la caducidad. Es que ni lo pone ya, ha y todo. Pero da igual, se la vende Es que muy buen chaval el Alberto ese, el, primer amigo. Pero nada, y la familia no... Ah, desapareció, me arrastra, tío. Fran se despertó, ya no estaban, la puerta estaba abierta, sin signos de violencia. Oyeron golpes durante toda la noche por la casa. O sea, en plan que tocaban a la puerta y, y cosas así. Y nada. Fran al final se durmió y no se enteró de nada. Cuando se despertó, pues sus dos colegas ya no estaban aquí. ¿Y tranquito ¿Se volvió solo? Pues se bajó andando al pueblo, porque no tenía coche, no tenía nada. Si no vas a verla, no va a ir a verte a ti. El policía no encontró ninguna evidencia de nada. nada. Oye, estoy escuchando coches por ahí, me está dando muy mal rollo. <laughs> ¿No te dices raro? Es como, como si nos estuviera colando, como si alguien nos estuviera mirando, no sé, es muy... Me siento observado aquí. dar la vuelta mira para que voy a ¿Has oído eso, Dani? ¿Hola? Lo has oído, ¿verdad? Ahora sí que está ahí por favor, vámonos, vámonos, vámonos. Tío, ¿por qué no has cogido una linterna mejor? Es tuya, tío. Yo tengo esta. Con eso no puedo hacer nada. Con esta menos, no recuerdo más. Nos unimos. Aparece cuando cortas la cámara. Sí. Escucha eso. es eso, Emilio? Yo creo que se está comunicando. Vámonos. Por favor. Para, para, por favor. Vale, para, para, para, que me estoy rayando a veces. ¿Dani? ¿Dani? Emilio, creo que me ha a alguien al tirano. ¿Dani? Emilio, hay alguien, hay alguien, hay